Oh. Thibaut, tu m'emmènes où là Thibaut Oh putain Non Gardez les pieds sur la pédale. Hein. <laughs> Forcément, il y en a qui fait une connerie, il faut que tout le monde suive. Abandonner le navire